todo lo que toca lo convierte automáticamente en sinónimo de éxito. La condesa Alejandra es una suerte de reina Mivas. La que fuera esposa del príncipe Joaquín de Dinamarca, no solo está conquistando al mercado literario y musical, después de haber grabado su primer single, Wash Me Away, y de haber publicado su primer libro, Mi País Feliz. Ahora también está triunfando con la gira de conferencias que acaba de emprender por Dinamarca y que la mantendrá ocupada a lo largo de los próximos meses. Además de los cuantiosos ingresos económicos que está recibiendo, la madre de los príncipes Nicolás y Félix puede estar orgullosa de haber comenzado a colgar el cartel de todo vendido en la primera de estas ponencias que ha ofrecido. Allí su faceta como conferenciante no ha podido comenzar de mejor forma ha ocurrido en Colvin, ciudad medieval situada al este de la península de Jutlandia. Y es que son muchos los ciudadanos interesados en conocer algunas de las anécdotas de su vida durante su etapa en Palacio así, a lo largo de sus charlas, que duran aproximadamente hora y media, la que fuera fuera de la reina Margarita de Dinamarca, debate sobre los problemas a los que se enfrentó para aprender danés, cabe recordar que sus orígenes hay que buscarlos en Hong Kong sobre las historias personales que compartió con la monarca o con el príncipe Joaquín, sobre su vida en el castillo de Schackenborg negocio que ha emprendido ahora la condesa Alejandra con su faceta de conferenciante le está reportando los beneficios. Según apuntan medios daneses como Seogo, podría haber llegado a ingresar, solo por la hora y media en Colvin, hasta 200 mil coronas lo que se traduce en cerca de 27.000 euros, una cifra que resulta de multiplicar los 650 asistentes a su ponencia por las 300 coronas danesas que aproximadamente pagó cada uno de ellos por su correspondiente entrada No es de extrañar este éxito, teniendo en cuenta que ya lo anticipaba su libro, Mi País Feliz, una obra que salió a la venta a principios del mes de octubre y que poco después se convirtió en uno de los bestsellers de este otoño la condesa repasaba su vida incluyendo algunas de estas anécdotas que ahora comparten su gira de ponencias, compitiendo directamente con otros como las memorias de Michelle Obama. Estaba un poco nerviosa antes de debutar y muy emocionada, y la verdad es que luego la acogida y la audiencia fueron muy buenas, comentó la mujer del príncipe Joaquín al citado medio danés. Lo cierto es que tendrá tiempo suficiente para aclacar esos nervios, ya que tiene previstas cinco conferencias más en el mes de enero en lugares como Bethlehem. Randall Soroskilde, dos más en febrero, una de ellas en Aarhus, donde la familia real posee una de sus residencias, y otra más en marzo, esta vez en Copenhague. No es la primera vez que la condesa Alejandra trabaja como ponente. Ya lo intentó el año pasado, cuando se estrenó como profesor invitada en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, donde debutó impartiendo conferencias sobre liderazgo, inteligencia y ética empresarial. Se trataba de su primer trabajo en el país. Desde entonces, la exmujer del príncipe Joaquín de Dinamarca ha mostrado en varias ocasiones su inquietud por explorar nuevas facetas y mostrar su vena más polifacética, ya fuera posando para un artista en un nuevo retrato o subiéndose al escenario para actuar en un concierto.